Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Idag är det fiskepremiär. Och då pratar vi sommarfiske. Så jag ska åka iväg nu och eh, göra mig färdig för att börja fiska. Idag är det nollgradigt ute. Så vi får hoppas att, att eh, temperaturen blir varmare inom kort. se om man får någon överhuvudtaget. Men de akar jättemycket. De vill bara inte. Men de vakar. Det är jätteknäppt. De är inte på hunket. Jag tror jag gör mig en kopp kaffe. Det tror jag. Det jag också skulle vilja fråga er är vad ni tycker om intron till mina filmer, kanalen. Är de för långa? Eller är de för korta? Är de lagom? Eller vill ni att jag tar bort intro och outro helt? Det är ni tittare som ska känna att det är bra så att ni inte kommer in bara och så går ni från kanalen. Och jag tackar alla prenumeranter som följer mig och även ni som bara tittar in ibland. Eh, jag försöker göra innehåll som eh, är informativt. Ibland lite äventyr, men också lite unboxingar, lite nya produkter Eh, men i vinter har det inte blivit så mycket som jag sa. Det har blivit tältning och eh, sen har det inte så mycket. Det är nu i vår som man kan börja vara ute för jag blir väldigt frusen av mig. Nu landar flugan i mitt hår. Så jag eh, har försökt hålla mig frisk i vinter med att inte vara ute i för sträng kyla. För vi har haft ganska kallt här uppe. Vi har haft närmare 30 och över 30 ibland. det är hemskt vad det blåser ute. Det sitter ett par här bak i väggen som kom och satte sig och sola. Så jag ska äta klart, eh, packa ihop och åka hem. Jag tackar för att du tittat på det här avsnittet och kom ihåg kommentera angående intro och outro hur du skulle vilja ha det. Kortare, inget intro outro alls eller bara locka Håll med så länge så ses vi snart igen och kanske jag har bättre fiskelycka då. Hejdå!